是 Amy，Hello，我是丽。我们今天要来讲台湾的坏话，不是坏话，是实话哦。就其实大家应该知道，就是台日组合里面，当男方是日本人，女方是台湾人的时候，就是非常容易分手。 然后在日本网上有一篇神文，他精辟的分析了跟台湾女生交往的男生，日本男生的下场是什么，讲得非常好，所以我会把它的链接放在评论里面。如果你们看懂日文有兴趣的，可以去点一下。首先来说就是离婚率非常的高，我本人呢就是一个离婚的案例， <laughs> 但是。 这个这篇文章，他有给我们二零一七年的数据。那光看那个离婚的件数跟结婚的件数，会发现说，当男方是日本人，然后女方是台湾人的时候，他们的组合比那个男方是台湾人、日本加上日本老婆组合离婚率高了快一倍左右。对啊，因为台湾女生跟日本男子都是被侍奉的，就是有一种任性的王子遇上任性的公主。 然后过招的感觉，文中还综合出了几项，就是台跟台湾女生交往过的日本男生觉得台湾女生的有什么比较令他们受不了的地方，就让我们来为大家仔细的分析一下，看。我好饿哦，啊！肚子饿，啊啊，我肚子饿了啦。 好饿，好饿，好饿！我肚子很饿。这个我其实有哎，但是因为我个人的度性个性比较独立，所以我就是肚子饿就自己找东西吃。这我也会哎，而且就是肚子一饿就会脾气比较暴躁，然后不耐烦。跟老公约就是要一起吃饭的话，就会比较不耐烦，然后就一直跟他说：“马刚睡搭」，然后赶快叫他去找餐厅。老公好可怜哦。 诶，阿米甜心，baby，上次不是跟我说那个叽里呱啦，叽里呱啦，叽里呱啦。那时候是我不开心啊，现在不一样了，现在叽里呱啦，叽里呱啦，叽里呱啦。其实我觉得我前夫比较不可怜。诶， <laughs> 这我必须承认，我真的非常粗枝大叶。 就是我时常会忘东忘西，或者是我在我家的时候很容易会不小心打到我男友， <laughs> 好可怜，他就会非常的痛，然后就会生气。你不是故意的吗？我真的不是故意的，但他都不会，所以我一直觉得他们是不是后脑勺长眼睛，还是怎么样？ 然后还有一个就是我本人本来以前来日本前，对自己衣服上面黑黑的、脏脏的，或者是有毛球都完全不在意。这一直到我嫁嫁给日本人，然后他说他的毛衣上有毛球的时候，才惊觉原来我的毛衣上也有很多毛球。 <laughs> 我自己的话就是我的握力不太好，筷子啊、拿手机啊、拿书啊。 拿牙刷啊，常常就是会滑掉，然后牙刷也吗？ <laughs> 你可能在想一件事情，然后随手拿起来，它就掉了， <laughs> 掉了之后就捡起来就好了，但是可能会发出一些声响。我老公就会一直一直被惊吓到，然后一直跟我说：“你能不能稍微注意一下，或者是就是练一下你的握力？明明开酒的时候握力就很好。”拜托看看我家有多整齐好吗？连接在上面。 我家也是哦，你家没有年轻，家 <laughs> 我家也是哦。我觉得这可能是年轻美眉吧，台湾人的，可能因为日本人很多就是比较年轻的时候就会去做 hanayome shugyo，就是为了结婚而去学一系列的家事常才，所以就比较会整理。 以前在家里就是我妈妈会扫啊，然后还有佣人什么的，啊，就是不用担心。可是，在出来出来在外，就是要自己自己扫自己的家里，所以就会会开始学习么扫地。嗯，哎，其实真的有哎。 这个真的有啊！之前就有朋友分享，温馨接送情啊，嘘寒问暖啊，一直联络啊，都要有。然后还有人是，就是男朋友会煮饭啊，洗碗啊，买菜啊， <laughs> 然后在外面走，一定让他走里面，他男朋友走车道啊。然后他讲的每一句废话，那个男生都很仔细的聆听，哎。 这其实也还好，不算真的很宠吧。就比如说像提重物啊，然后让女生走内侧，这个不是很通吗？没有，可是你也被宠坏了。好吧。 <laughs> 想生气就生气，这个是性情中人啊，没办法嘛。但其实我觉得我现在还好，可是我老公还是觉得还蛮容易生气的。 <laughs> 可能日本女生真的生气，她不会讲，她可能也不会表现，也不会表现出来。哇，好像娶一个日本女生，对，然后欺负她，没错。 <laughs> 哦，讲到这就要分享一下我上次做菜的照片啊。我觉得我不是料理得 i k 奶，是行奶，就是不是不能做，而是不想做。 做的时候其实会蛮努力，然后其实很好吃，就大家可以看一下照片，对，但是就不想做，因为就觉得这件事情很花时间，然后它在所有事情的优先顺序上是比较低的，就不想要把时间花在做菜上面。哎妈，我跟你说啊，那你有没有去看他们？ 其实这不算罪状，就是跟日本人比起来比较不一样的地方。对日本比较不太会跟家人啊兄弟姐妹联络。我男朋友他有一个哥哥，还有个妈妈住在别的县市，可是他们已经四五年没见了。 <laughs> 我有时候会跟他说，那你可以回回去，就是去去那边一下。然后他就说，可是那边夏天很热，冬天很冷，这里有好烂。 在日本这么久，现在最会的就是道歉了。すみません。恐縮です。本当に申し訳なく思いますが、この度は本当に申し訳ございませんでした。还好日本，但我可以理解啊，就是我在工作的时候也会这样，就是会不真心的道歉，不在家就不行。 然后难怪我老公就一直觉得我很容易生气，而且他还会说，嗯，你为什么都不道歉？哎呀，妈，得了，行了，就是说你道了歉就会死掉吗？ <laughs> 可是我有道歉啊，只是很少而已。 <laughs> 这个你就是修为还不够，因为我后来就是渐渐的，连私人关系中也都可以不真心道歉。像昨天晚上，就是客厅的门没关，然后我。 男朋友刚好头痛，他觉得很冷，然后他就跟我大笑声，他说：“那按得多啊，前面奶。」一个啊，就是为什么都不随手关门。”然后我想说，如果是台湾人的话，就是应该会跟他争辩说：“那你不会自己去关门吗？” <laughs> 但没有，我想说啊，算了，他反正头痛，就不要跟小朋友计较。我的反应就是啊，我们呢这样呢，然后就把随手把门关上。 你妈呀！日语我废柴到死，我晓不得。哈？哎，他妈的说中文啊！好羞啊！台湾女生就是比较直接，然后比较不会保护自己，所以都走一种硬碰硬，然后两败俱伤的路线。对啊，其实日本女生也很强悍，其实他们都来赢的，不会表面上跟你计较，他们都就是耍手段，然后想要控制你。对。 比较可怕，其实对。其实我们周围有很多台湾的小美眉啊，或者是其他就是同样年龄的就是单身的那个女生们，有时候都会问我说：“那怎么样才能交到日本男朋友？”但其实我觉得这种东西就是很基本，就是你怎么样成为一个可爱的女人，就是然后怎么样成为一个相处起来很愉快的女人啊。我相处起来超愉快的，我都会在下面。 自己作词作曲，然后唱歌跳舞给我老公看。哎，我也会耶！我的词都是他的名字， <laughs> 然后他就会给我一个白眼。可是我觉得他一定是 telega gusi，就只是害羞而已。不要吐了。 <laughs> 对，但其实我老公就是常常会说，他觉得中华女子都比较强悍，就是比如说台湾人啊，然后大陆人啊，或者是什么新加坡人啊。 但其实他觉得这样比较轻松，因为简单说就是讲话比较直接，不会藏在心里面来阴的，所以讲白了，大家就是一起讨论，然后吵起来就吵起来，反正睡觉隔天就过了，就比较不会在心里面有疙瘩，所以其实这样也没有什么不好。对啊，就是双方找到个相处模式吧。像我其实不会觉得文化不同有特别困扰，就是。 我自己觉得不同的地方让我很觉得很有趣，会觉得怎么就像一团谜一样，好吸引我。 <laughs> 对你男友真的还蛮像一团迷的， <laughs> 所以他是外星人。对，不过因为其实你看台湾人也有很大男人啦，然后日本人里面有像我老公这种奇怪的小男，他其实也不是小男人啦，但就是。 比较不典型的日本人，所以不一定是国籍的问题。对啊，因为像我，其实我男朋友也很频繁的会跟我联络，所以我觉得就是要看两个人有没有提供给对方对方想要被满足的部分吧。好，那我们就录到这里啊。对，然后我还要说，就是很多台湾男生不是都怨叹自己是工具人嘛？可是我觉得他们都也只是看别人的外貌而已。 所以就活该吧，就看真没去就贴上去这样。对。不过我老公其实也是外貌协会，但他不是工具人哦。好啦好啦，都你说。 <laughs> 好了，拜拜。耶。